кыймылдуу блоктун жардамы менен жүк бир канча убакытка чейин көтөрүлгөн бийиктикти динамометр бекиген аркаңдын учу ошол эле учурда жылган аралык менен салыштырып көрөлү экинчи абалда биринчиникине караганда аралыгы эки эсе көп тагыраак кыймылдуу блок күчтө эки эсе утуш берди бирок аралыкта утуш берген жок